ジャングルを抜けていくと、そこには一本の塔が立っていた。私を待ち構えるように立ちそびえるその姿は、幻想的とも言える光景だった。中世から続く、古の王国、タイのアユタヤであった。 今回の旅の舞台東南アジアの主砲タイすげえ迫力だすげえ迫力だな文明の発祥の地にはいつも大河があるその大河を本流から四川まで駆け上がる の繁栄にはいつも光と影が表裏一体で存在する止めるものとそうでないものと貧困捨てるものと拾うもの与えるものと求めるもの頑張りました 動物と人間全てが調和し神となるいつの日も過去から未来へ空を見上げて進んでいくのであったそして昼と夜全てが交錯する この街の全貌を全6回放送でお届けそしてお待ちかね今回のハプニング最大級のトラブルを招いてしまったお楽しみに